Winner!

かランバーレディーゴーレスバーレスバーレスバーレスバー Ouch! What's up? Really? Idiot! 風客 断裂剣やっや撃つ Oh, school!

くらいや

Yeah! Yeah. だ